大家好，我是陈老师，欢迎各位收看今天的命理名人堂。依照惯例，老师录影的时间现在是西元二零一九年的四月十二号下午的六点二十八分。报时的目的还是在于未来能够回头来看看老师对于这次预测的验证。今天的命理名人堂，我们要讲哪一位名人呢？就是我们前新北市市长。 朱立伦市长，朱立伦市长于二零一六年的时候，以国民党二次提名人之资，代替了原本已经获党提名，并且正式投入参选总统的洪秀柱立法委员，也就是当时的立法院副院长。那这个事件，也就是当成喧腾一时的换柱事件。 这个事件呢，也导致了国民党支持者的非常的愤怒、不堪与不满。那也让国民党在二零一六年的总统大选之中，以惨输三百万票的崩盘式溃败。这也是国民党在所有的选举之中最惨烈的失败。有人说，这就是国民党最惨烈的滑铁卢。在这场选举之中。 国民党不但失去了好不容易赢回来的执政权，他更失去了在立法院，也就是我们的国会的过半席次，拱手让给了民进党。那也从这个时候开始，我们的民主进步党在蔡英文总统的带领之下，获得了创党以来第一次的完全执政。随着时光流逝，事过境迁。 四年之后，我们朱立伦市长准备重整旗鼓，打算在民进党现在因为各种环境的因素，在民进党气势与民心比较薄弱，是相对薄弱的。现在来重新挑战总统大位。这次我们的朱立伦市长能够一雪前耻，来获得了党提名外。 还能够成功的挑战总统大卫吗？我们今天的命理名人堂就来解析我们的前总统候选人朱立伦市长他的选举路。朱立伦市长，根据维基百科的记载，他是出生于西元一九六一年六月七日，他现在现年也就是五十七岁。 以老师整理手边的名人堂的资料来看，朱立伦市长他是所有准备挑战总统大位中最年轻的挑战者。以大家的比较来看，他就是最小的小老弟了。那最年长的是谁呢？最年长的就是我们之前提到的，以七十八岁之高龄的姿态来打算挑战总统提名大位的。 前立法院院长王金平院长，独立人的市长啊，他的八字我们转换过后，就是所谓的辛酉年甲午月辛未日的吉时。所谓的吉时呢，就是老师并不知道朱市长他确切的出生的时间，也是不知道他几点出生的，所以按照我们命理师的规范，我们就会把时辰换作为吉时。 当然，时间是很重要的，所以是说，这个会让命理师他在论命的时候，让整体论命的准确度下降，会有百分之二十五左右。哦，这个先各位各位知道。那以朱立伦市长的格局来看，先撇开一件事情，什么呢？先撇开我们韩国瑜市长啊，高雄市长韩国瑜所造成的寒流旋风，以朱市长的官格，国民党内。 应该原本还是主意，由朱立伦市长再次出马来竞选总统，因为朱市长他今年的官格位啊，贵人极为厚重。也就是如果单看他，如果只有朱立伦跟王金平这两位国民党的人在党内要获得初选或提名，那比较之下，以朱立伦市长今年的运势来看。 他至少会有九成的胜算，可以获得国民党的党内提名，来参选二零二零年的总统。那如果朱立伦市长真的获得了国民党的提名，而且确定代表国民党参选二零二零年的总统，哦，那没有是说被换掉啊？换柱之风这次会不会换变成换轮呢？假设都没有。 哦，那他是否能够带领国民党来赢得总统大选，赢回国民党的执政权跟国会席次呢？李老师在这里的分析啊，啊，如果朱市长他真的出马代表国民党来竞选总统，他的对手如果是现任总统蔡英文，或者是前行政院长赖清德。 那蔡总统或者是赖院长就可以放心了，因为以朱市长的格局、官格跟大运来看，以单纯命理的角度啊，我们没有政治倾向，我们中立的方法来用命理的状况去分析，朱立伦市长应该还是会再一次的尝到了落选的滋味，国民党也会继续的在野，但是国会的选举，国民党会在。 朱立伦市长带领之下，拿过半的席次，再一次会变成什么？像陈水扁那个时候，变成一个有实权的在野党。为什么老师会这么说呢？因为朱立伦市长本身的格局是属于宰官的格局，用来治理地方，是财是所。若是来当行政院长，那老师改这边跟大威大家讲。 那肯定是百姓之福。以他的能力来说，从事政务官是他最擅长做的事情。但是如果以朱市长他去做什么议员、立法委员，那可以是说，应该是没有什么建树，也没有什么发挥的空间。因为以这样这市长的格局来看，他行事温文儒雅。 能用于文职，但是不能用于武职。也因为他的宅心仁厚，更无法去做什么杀伐决断。那如果他来带领国家，在这个邪恶的国局之局势之中，你是很难杀出一条道路，更不要说了是什么呢？因为我们的他的对手是民主进步党，他是以武力党的一个战斗型的政党。 独立人市长，他的心态、跟他的格局、跟他的运气是没有办法跟民进党互相抗衡的。所以是说，哦，有人是说你国会议员是个议员，哦，是不是应该都是属于文职的呢？那老师其实这边补充一下，议员就是为了审核，还有去监督他的一个当时的一个执政的政府，无论是哪一个党，都是为了去监督他。 那你监督他的时候，你就必须与倾向的就是什么？你要魄力，你要能够杀伐决断，你要去去找麻烦。那这就这这些事情，都是朱立伦没有办法做到的事情。他能够好好的经营地方，他能够好好带领部署。所以说，以他的格局来看，即使国民党上面的人愿意帮他铺好道路，全力挺你。 身边的人欣赏你的行事风格，哎，你这个人真的很 nice，哦，你懂得这些进退应对，我觉得你这个人，相信你听你一次应该也是 OK。下面的部署也觉得，哦，你这个长官不错哦，哦，你懂得是说怎么样用人，那我们也愿意服从你。这么好的状况之下，他还是没有办法去跟现任总统蔡英文或是前行政院长。 赖清德所抗衡，这个是老师分析的结果。所以，以老师的角度来看，若是国民党他真的提名了朱立伦市长，那恐怕还会再一次的什么梦碎总统府了。以上是我们今天命理名人堂的解析。再次提醒各位啊，我们在做命理名人堂的时候，每一个人你都有各种不同的政治立场。 甚至想法不是你支持的人，但请注意一件事情：我们可以批评他的行事作风，好，我们可以检讨他的他那个党的优优劣，这是自由。但是请注意，不要去做人身攻击，比如说啊，你这个是猪鼻菜呀，你这个是一脸衰相啊。啊，有些人也来来讲老师，你这样子也可以当老师，不是因为老师不赞成你的支持的党或支持的人，老师就该死好吗？我们。 就是要能够什么，以公正的立场来看待每一件事情。政治选举那个是上等人他们去做的，我们是老百姓，老百姓我们就看看他们怎么做，然后默默的把我们手上的票投给我们支持的人。理性讨论，温和的分析。我是陈老师，我们下一次来看看吴敦义主席他能不能带领国民党影响胜利。 我们下次见。